mamelani ke bantwana bam sawudlala igame ngoku ne ndijonge ndijonge inathi sawudlala igame ngoku le game idlalwa njani idlalwa phakathi kwabantu ababini ne uzawudlala kunye nopatna wakho luhlela pha ecankwakho ne into esawuyenza sawuthatha la makhasi wethu siwashofule nango siwashofulile ne ndizayibonisa ndizawudlala kunye naye ne sibone uba idlalwa njani le game ndim lo gawam amakhasi thatha ikhasi elinye ndilibeke ngexesha ngaxeshanye sikhupha amakhasi somabini sakugqiba kufuneka sidibanise amakhasi wethu inani Five, okay. So, xa e, ebizwe kuqala nguye owina la makhasi, ne? Siphinde veri sikhupha amanye, sibeke. Two, ngelam ngoku amakhasi, ne? Ngoba ndim okhawulezileyo wakhupha impendulo. Six, no. Five, nguye owinileyo, ne? Abeke amakhasi wakhe phaya. Ze ke ngoku ekugqibeleni, amakhasi wakhe awawinileyo amaninzi, ukuba amaninzi kunawam, nguye owinileyo igame wonke umntu uyibambile uyibambile wonke umntu yes masiyidlaleni ke le game yethu masiyikaleni guqula amakhasi kaloku amakhasi wethu ajonge ezantsi ajonge ezantsi amakhasi ethu masiqale ke bimabe nina nobabini nidlala nobabini nina nidlala nobabini nina nidlala nobabini nina ndibukele ke bangubani ozawuwini um mm. siwajongisa phezulu yes mpendulo three okay three ngawakhe mm. seven seven khawulezisa kalowo beka apha phezu kwalowo wawini le siphinde two mm. ten sibeke apha Good. Ah, subeka. Mm, wabeke apha lawa win lane. Two. Ike? Mm. Five. Khalesa. Ah. Khalesa, khalesa. Four, four. Sumlinda thethe kaloku. Khawuleza nawe uzowina amakhasi. Five, five. Two. All right. Usibeke apha. Mm -mm. Na, aphelileyo kwamakhasi? Sizawujonga ngokuba ngubani owinileyo apha. khawuleza khawuleza aphela amakasi okay eh, eh. asi khawuleza tyhila ikasi lakho hmm. ngubani lowo khawuleza khawuleza six very good mamela ke ngoku nangamakhasi owawinileyo nangomakhasi owawinileyo kuni nobabini ngubani onamakhasi amaninzi asiwajonge one two three mayi-four qha la wakhe mangaphi la masiwabale wabale wabale amakhasi wakho sizoyazi uba ngubani owinileyo mm. mayi-eight awakhe lana mayi-four qha ngompha owinileyo phakathi kwabo yes well done aba bona uba nowinle shem mangaphoka amakhasi ndoda akunanikisi olrayithi onke amakhasi awele kuye ne so nguba nowinileyo phakathi kwaba babini well done masibaqhobela izandla bawinileyo good thank you oh.